quest'anno l'uomo ha veramente osato troppo andandoli a documentare. Che cosa? Nessuno no, aveva mai voluto avere a che fare con loro. Non voglio sapere niente. Mi lasci stare! Ma aspetti, aspetti, dove corre? Dove corre? E chi l'ha fatto ne ha pagato le conseguenze. Istituto Cinematografico La Fornace è orgoglioso di presentarvi l'ultimo capolavoro di Tom Sis. Bandana, I Vergini delle Rocce. In programmazione in tutte le sale lucatigliesi e presto anche in cassetta VHS. Su richiesta anche in DVD HD. La verginità non è per sempre.